Maanaam lu yéemu rekk Wolof tuddee ko rab. Waaw loolu la waaye nekkul loo xam ne ab jëmm ju tudd rab la déedéet lépp xeeti jinne la ci loolu lañ fas yéene yaatal nga xam ne nii ñu nit ki mun a xam nan lay def ba moytu ci jinne yooyu yi fàdd nit mu moytu ci mucc ci muccal ci njabootam incha allahu rabbi muy tegtal bu yomb lool waaye bu am solo lool képp ku ko def rek yàlla dana la muccal ci mbir yooyu ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala jinne nag comme niñ ko waxee dafa bëri ay xeet waaw yenn ci xeet yi dañ nit ñi di tuddee rab ala kulli xaal ndax li ñu tuddee rab ci Sénégal boo demee ci réewu naar tuddee wuñ ko rab beneen tur lañ koy tuddee infrit boo demee ci réewu tubaab ñu tuddee ko satan wala tur yi ñu xam macha allah ci jinne yooyu jinne yi nag bëri na ay xeet wax naa ko bokk na ci xeetu jinne yooyu xam naa dañ ciy junj rek bu ñuy defaat vidéo di ci yaatal benn par benn incha allah ñi xam ne xam-xamu jinne yitteel na leen ñu mun koo suivre xam lan mooy jinne ba kenn dootu leen ci nax ci kàttan borom subhaanahu wa taala jinne yooyu nee naa bokk na ci xeetu jinne yi jinne daw yi maanaam jinne yoo xam ne ay lumière lañu waaw jinne yooyu nag li ci ëpp nag jinne yooyu maanaam ñoom ay ci période bi jinne yi bokk ci xeet woowu daw yi maanaam jinne yooyu la yoo xam ne surtout jinne yi tuuboon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaw ci suratul jinni nga xam ne ni jinne yaa taxawoon ne inna samina qur'anan ajaban yahdi ila rusdi jinne yooyu seeni sët ñoom ñoo nekk ba léegi ñu leen di tuddee jinne daw yi sallallahu alayhi wa sallam jinne yooyu nga xam ne maanaam ñoom seen askan nas bi yii na la maanaam ñoo ngi askanoo ci jinne ñuy wax nas bi yéen nga xam ne mooy jinne yu tuuboon ci yontu sallallahu alayhi wa sallam doon ànd ak moom dooni saxaaba kum ñëpp macha allah jinne yooyu seeni set ñoom la ñuy wax jinne daw yi ñoom nag am na ci ay xeetu jinne ñoom bariwul lu ñuy fàdd nit ndax li ëpp ci ñoom ay jullit lañu Waaw, ay nuuraaniya lañu, ay leer lañu yoo xam ne ay jullit lañu, li ëpp ci ñoom, donte am na ci ñoom ñoo xam ne jël nañu beneen yoon comme ni mu amee ci xeetu Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci nit ñi, ñi nga xam ne maanaam dañoo juddu ci lislaam jël beneen yoon, loolu mënut a ñàkk ciy jinne alaa kulli haal. Am na ci ñoom ñuy tooñ waaye nag duñu bariwul lu ñuy fàdd ay nit lool lool. ci ñaareelu xeet bi bu ci nekk rek nañ ci yaatal dañ ciy junj ñaareelu xeet bi am na jinne ñuy wax xamar yi waaw jinne yoo xam ne nii maanaam ñoom quatre-vingt pour cent yi ay jullit lañu vingt pour cent yi ñoom ñooy ay shayatin am na ci jinne yu ñuy wax naar yi jinne yoo xam ne it maanaam ay kojuk safara lañu maanaam mun nañoo dund ci biir safara waaw boo xoolee ñooñu ñoo ngi bàyyeekoo ci iblis ñoom nag li ëpp ci ñoom ay maanaam ay yéefar lañu ay ay yéefar lañu ba ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo sorceleur yi dañuy wax xawma wala xërëm maanaam ci wàllu jinne yooyu sacrifice yu yéeme yi nga xam ne ay tuur deret bay egg ci tuur deretu nit jinne yooyu maanaam ci jinne yooyu la ñuy jëfandikoo jinne yooyu nag ñoom ñooy xeetu iblis waaw mooy jinne yi nga xam dañ leen a bindee ci leeru safara maanaam ci ceeñeeru safara lañ leen bindee aha am na ci xeetu jinne yoo xam ne maa iyun la maanaam ci kojug ndox lañu jinne yooyu ci ndox la ñuy dund mooy jinne yi nekk ci biir géej léeg-léeg nga gis ñu ñi nekk ci géej gi ñuy dem Barcelone masalan nga gis ko ci nettali naan am na lu leen feeñu ci digg ndox mi nangam nangam fekk jinne yi dëkk ci biir ndox mi la waaw am na heure yoo xam ne bu la fekkee ci ndox mun nga leen a gis loolu it am na ci xeetu jinne yi ala kulli xaal am na ci xeetu jinne it jinne yoo xam ne turaabiin la yoo xam ne ñoom ak nit ñee dëkk ñooñu nag mooy yi dëkk ak nit ñi ci dëkkuwaay yi waaw dëkk ci duus yi wala ci mbalit yi wala ci biir ba ci biir kër yi ñenn ñi di ko wax li nga xam ne moom moo di xuddaam waaw am na ñu koy tuddee noonu waaye ñoom ñëpp ay jinne lañ yoo xam ne nii tey ba ci ñun ñii di liggéey asraar léeg-léeg nga bind dara fekk ñëw fekk mu tooy doo xam lu ko tooyal fekk ñoom la wala nga bind nga wird dara du am ijaaba bari na secret booy gis ci internet bi fekk secret bu baax la nga wird ko doo gis dara fekk maanaam da nga war a dàq rawxaan yi nga xam ne fi nga dëkk jinne yi nga dëkkal am na ci ñaan boo xam ne moo leen fiy jëlee nga dàq leen boo ñaanee ba pare nga ñaan ñu wàccaat ñaan bi mun a am ijaaba loolu nag bu fekkee ne nit ki xamu ko mooy waral daanaka secret yu bari da nga koy liggéey ba son doo gis dara boo ko defee nga ne sëriñ bi lim joxe baaxul fekk baax na yow yaa xamul yoon wi ala kulli haal loolu yëpp nag sëriñ yi duñ ko duñ ko expliquer wala ñenn ci ñoom sax xamu seen xam-xam demul ci loolu am na ci jinne yoo xam ne xawaay yi la ñoom ci ngelaw la ñuy dund ñoom dañuy naaw di def te sakkul ci ay picc ak yu mel ni ki yooyu jinne yooyu nag ñoo ëpp kàttan ñoo ëpp kàttan ala kulli haal ñoom la ñuy wax ifrit waaw ñoo ëpp day kàttan ci soppandiku ak ci gaawaay jinne yooyu ñenn ci borom xam-xam yi nga xam ne nuuraani ya la dañuy jëfandikoo jinne yooyu ndax ñoom mun nga leen a yónni léegi Amérique ñu dem léegi ñëwaat ñoom ñoo ñoo ngi bokk ci ifrit waaw boo xoolee yonent yàlla Suleymaan ba muy yónnee séesu Balxiis ba ku ci nekk naan mun naa koo indi ci balaa muy ñëw ak nangam nangam jinne benn jinne ci ifrit yi moom moo wax ne mun naa ko indi balaa ngay xef di xippi nga gis ne kooku maanaam gaaw gi ñu gaaw ak tasakkul gi ñu mun a tasakkul lu jéggi dayoo la ala kulli xaal yooyu yëpp dañuy am na ci ci fàdd nit ñi loolooy juróom-ñaari xeetu jinne yi ci dinañ ci ñëw nag wu ci nekk ci tomb di ko leeral benn par benn seen askan ak fu ñu bàyyeekoo ak nu ñuy soppandikoo ak li ñu gën a ragal ci wàllu ñaan ak ak ni ñuy def nit ñi insha allah ndax bëri na réew mi jaxasoo gim jaxasoo fekk ci yii la bàyyeekoo ci xeetu jinne yi ala kulli xaal macha allah léegi nag ñu indi tegtal bi ñuy joxe pour mucc ci yii ci kàttan yàlla mboolem luy bàyyeekool ci jinne ak ci nit luy looy luy lore lu yow moom du la jege incha allahu rabbi muy secret bu wér ci secret mag yi mag moo ma ko jox mag bu sell secret bu wér la ngal la def leen ko ngeen defal ko seen njaboot wallahi da ngeen mucc ci lii mucc ci muccal ci seen njaboot incha allahu rabbi lii lañ ne woon nañ ko indi lu ci leer ci yàlla la macha allah dinañ ci tomb yi ñu tudd nag dinañ ci euh, topp benn par benn yaatal ko ak euh, ay ñaan yi muy àndal incha allahu rabbi ñuy ñaan ñi abonné wul nañu abonné te partage vidéo yi dimbali ci jaamu yàlla yi salaamaaleykum wa rahmatullah